悲しみが続く街明かりの影隠れてどこへでも行けるそんな気がしない たのことまでいるきっとこの暮らしはいつかにつながる未来なぞってるあなたの指先もう一度だけ つく月明かりの下歩いていつまでも響く私はここにいますそっと張り巡らされている見えない人はあまりにもろくてちぎれたもう今 つかまたあなたと結べるなら今度は赤色するにともけてと。け出した細いき糸ああこんなことなら最初から 欲しがってよもう一度だけ